τα οχέματα. Το ελχέστροε οχούμεθα τες χιόνους καί παγετού. Όχεμα ένα τρόχον έχουν μονότροχος λέγεται, δύο τρόχους έχουν όχος, τέσσερας τρόχους έχουν χάμαξα ε χάρμα Τα μέρε τες χαμάξες τάουτα εστίν. ho rumos zdugos sunapeiai toikoi eita axones peri hon hoi trokoi trekontai hois passaloi kai epiboloi epiballontai he basis tu trochu estin he hoinikis ex hes doodeca cne exerchontai, tautas synechei ho kyklos, hex affixit kai tosutois sunt suntetheis, thei hamaxei, kofinui kai tarroi epitisentai.